That's it lang guys. <laughs> Ako yung umiikot. Oo, <laughs> oh, ayan dito. Kain tayo ng ulo. Hindi nakita ko yung ano, yung pakainin namin. Ano, yung mga in-order namin pang PG. <laughs> Ang PG ba? Ayun si No. Ayaw mag Hindi siya pwede ganyan. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Hindi pa nasabi. Kala ko sa akin yun, Roxanne. Excited ka. kay AJ. Sana hindi, hindi siya babalikin hanggang kay Jewel. Kasi I don't know. laki guys ng ano. Ano ba to? Baso o arenola? Bang. Kasya na yung mukha ako dito. Oo. Ano. u d u Thank you. Makulit pala nung ano niya. Lumen ano niya. Kain na lang natin guys yung mga single. yung mga single, dito na lang yung mga pagkain dyan. Akin. <laughs> pinag pinaghiwalay ng mga tao. she's so... <laughs> Sugda ako sa pag-video. Welcome to my vlog. So, for this video, pala, kakain na siya ng sweet and spicy ramen. ano nga spicy? Tapos sweet and sour ramen, pala spicy. Bukod sa ramen daw. Napinay ko siya natin. Rice soup. Tapos, ate, ano sa'yo tayo ng

Ano pinakahihintay natin. Ayun, parang maging Ini ucapin, kayak-kayak gimana 一次就够了。 O sige, ano na, ano? Hindi naman kaya. Bakit? Ano sa akin pa na? O, no, no, no, no. Dami. Dami. Dami. Amen. Dali, ilang tao ngayon. Baka na, ginagamit ko pag ano. Ginagamit ko pag ano. Ginagamit ko, hindi ganyan. Telepon. No. And, and, and, and, and, first. Okay, first. See? Porn. Porn. No. Ginagamit ka naman yan. Ang hirap naman Ang hirap naman ng liwan, liwan hen nila. Ginagamit siya. Dahil marami ka na naman. Tapos ano? Wala ka na ngayon. Sige ka exit. Ano tayo? Wala sa exit. Pwede exit. Sige ka ayun. Ginagamit saan? Dali din ang pag-break mo. Gipon, gipon. Yes! Kinahirapan ako guys. Gipon natin. Gipon natin. 我。 naka-course through. <laughs> Sayang yan, guys. Yak ending yan. Alam mo kung kanina. Ay! Hello, Of course! <laughs> of course! Okay, take out ako sa karagi, guys.